te sans jamais me lasser. Croire en toi, même quand je ne vois pas avancer, ne jamais arrêter. toi, même quand je ne vois pas. Avancer, ne jamais abandonner. Dire merci, même quand je ne je louerai dans les combats, je louerai dans le désert, je louerai dans les difficultés, je louerai même quand je ne comprends pas, je louerai oh je louerai, je louerai.